gedacht, dass ich euch heute mal zeige, wie ich in der Früh mein Frühstück zubereite, weil ich das als sehr gesund und sehr energiebringend empfinde und ähm, weil ich mir sicher bin, dass viele von euch die Zutaten, die ich dafür verwende, vielleicht noch gar nicht kennen und das sind sogenannte Power Foods und Geheimtipps, die euch vielleicht interessieren könnten und ihr werdet sehen, dass das auch ähm, für Diäten sehr gut ist, für Sportler, für Vegetarier und auch sogar für Veganer, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja, auch für Veganer. Auf jeden Fall ist es ähm, super lecker. Ich mache mir das so in der Früh zwischen 9 und 10, je nachdem, manchmal auch früher, wenn ich früher raus muss. Und das reicht bis 2 Uhr nachmittags. Also ich esse keinen Mittag bis 2 Uhr nachmittags, trinke einen Kaffee noch dazwischen oder so und das reicht vollkommen, weil diese Zutaten, diese Lebensmittel, die da drin sind, diese sogenannten Powerfoods, die haben so viel Energie, Ballaststoffe, Vitamine, alles mögliche. Die quellen schön auf im Magen, also das reicht. Selbst wenn ihr dann Sport macht. Es ist äh, vollkommen ausreichend und es äh, versorgt euren Körper zureichend mit Energie und mit den wichtigen Nährstoffen, die der Körper braucht, auch für eine gesunde Verdauung. Genau, und jetzt stelle ich euch die Zutaten vor und dann zeige ich euch, wie man es zubereitet. Jetzt haben wir den super Eiweiß mega Geheimtipp. Das sind die Chiasamen. Kommen auch aus Südamerika. Chiasamen sind die absoluten Eiweißträger schlechthin. Also nicht nur für Vegetarier, sondern auch für euch äh, Karnivoren ist es wirklich empfehlenswert. Da ist sehr, sehr, sehr, sehr viel Eiweiß drin. Das ähm, Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren ist genau richtig. Das heißt, ähm, die können dann auch vom Körper besser verarbeitet und aufgenommen werden. Weil wenn da kein Gleichgewicht herrscht, dann bringt das auch nichts. Und das ist aber in den Chiasamen gegeben. Dann noch als Info, es enthält fünfmal so viel Kalzium als die normale Milch, also die Kuhmilch. Ähm, es enthält Eisen, es enthält Antioxidantien, das sind die sogenannten Blutreiniger. Kann ich euch sehr empfehlen. Wirklich, das ist ein absolutes Powerfood. Es ist äh, auch verdauungsfördernd. Und was ich auch als, als sehr, sehr gute Eigenschaft empfinde, die Quellen im Magen. Also ihr könnt die so äh, pur einfach irgendwie drüber streuen. Dann fühlen sie sich an wie so kleine Flohsamen. Oder ihr lasst die einfach quellen, so wie ich das jetzt dann gleich machen werde. Das zeige ich euch dann auch. Ähm, dann wird es so eine Geleeartige Masse. Ähm, Finde ich auch super, aber es quält dann im Magen trotzdem noch. Und dieses Quellen verursacht, dass der Magen ausgefüllt ist und ähm, der Hunger auch nicht so schnell einsetzt. Also ich, ich frühstücke um 10 ungefähr, wenn der Zeitplan ist erlaubt, sonst früher, je nachdem, was ich zu tun habe. Und danach ist äh, bis um 2 Uhr nachmittags einfach nichts, obwohl ich Sport gemacht habe. Also da ist wirklich, das reicht. Und ähm, ja, es ist aber auch sehr verdauungsfördernd, deshalb ist es wichtig, dass ihr dann über den Tag verteilt viel Wasser trinkt, weil diese Samen ja auch quellen müssen, aber dann auch wieder raus müssen. Genau. So viel zu den Chiasamen. Das nächste Powerfood ist die Haferkleie. Das sind, das ist geschroteter Hafer. Seht ihr hier, schon in mehliger Form, aber ähm, nicht der geschälte Hafer, sondern der ganze Hafer. Also das seht ihr hier, von der Konsistenz eher sandig. Genau. Und der Hafer ist ja allgemein sehr nährstoffreich, aber in dem Zustand einfach auch viel bekömmlicher für den Magen. Also er reinigt den Darm also wieder viel Wasser dazu trinken. Ähm, es enthält Kalium, Magnesium, es ist ballaststoffreich, also es ist wirklich ein tolles Powerfood. Leider ist der, ist der Hafer an sich auch sehr verschrien, weil der auch ähm, angeblich dafür sorgt, dass der Mageninhalt im Darm und so verklumpt. Halte ich jetzt für einen Mythos. Ich äh, esse aber auch nicht so viel davon. Also ich tue da in mein Müsli vielleicht ein bis zwei Teelöffel maximal. Und wie gesagt, wieder sehr viel dazu trinken. Dann hat es einen ähnlichen Effekt wie die Chiasamen, also es reinigt sehr gut. Und ähm, ja, Next Powerfood ist der Amaranth. In diesem Fall ist er gepufft, quasi einfach wie Popcorn in der Pfanne angeröstet. Ich äh, habe das ein paar Mal <laughs> selber versucht, ist leider missglückt jedes Mal, deshalb habe ich es aufgegeben und habe das jetzt aber auch im, im Drogeriemarkt oder halt im Naturkostladen in gepuffter Form gekauft. Ist äh, minimalst teurer und man spart sich eventuelle Ärgernisse mit einer angebrannten Pfanne. Naja, müsst ihr selber ausprobieren. Auf jeden Fall ist der Amaranth ähm, auch wieder ein südamerikanisches <laughs> Produkt und ist auch natürlich äh, ein Powerfood. Ähm, ist proteinreich ohne Ende. Wieder tolles Mischverhältnis Omega-3, Omega-6-Fettsäuren, enthält Vitalstoffe, ist leicht bekömmlich, somit auch ein Powerfood für Kinder oder ähm, Ältere. <clears throat> Und was es auch zusätzlich noch enthält, ist der körperverwandte Baustein Lysin. Und dieser körperverwandte Baustein Lysin ist sehr, sehr wichtig, vor allem bei Vegetariern oder Veganern, denen das, äh, die nicht genug Protein zu sich nehmen. Und es ist vor allem für das L-Carnitin, das ist ein wichtiger Baustoff in unserem Körper, der für die Proteinherstellung im Körper für, für, starke Knochen oder für die, für die Hautregeneration. Also eigentlich so sehr essentieller Stoff und dieser, dieser Lysin-Baustoff sorgt dafür, dass diese Proteinherstellung von, von L-Carnitin weiter erfolgt. Also sehr wichtig, vor allem wenn man eine rein vegane oder auch eine sehr strenge vegetarische Ernährung ähm, befolgt. Also Amaranth auch ein super Powerfood, ist in vielen gekauften Müslis, habe ich gesehen, auch schon enthalten. Ich mische es mir selber lieber an, dann weiß ich auch, was drin ist genau und wie viel. Ist aber ein tolles Powerfood, ähm, schmeckt neutral, aber gibt dem Ganzen irgendwie noch so einen Biss. Also ich bin da hellauf begeistert. So, wir beginnen mit... Die Lampe macht einen komischen Hall. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Ähm, wir beginnen mit den Chia-Samen und da nehme ich ein bis zwei Teelöffel am Tag, maximal. Ähm, ich glaube, heute nehme ich ein bisschen weniger, Jetzt habe ich eineinhalb Teelöffel rein. Das sieht dann so aus. Und dann nehme ich ein bisschen Wasser. Also gerade so, dass die Oberfläche bedeckt ist. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht. Und dann verrühre ich das, weil die treiben erstmal auf der Oberfläche und so. Und das lasse ich dann 10 bis 20 Minuten stehen. Und ich war so schlau und habe das schon vorbereitet in einer anderen Schale. Und da seht ihr, dass die so richtig Geleeartig aufgequollen sind. Die können bis auf die 15-fache Größe ähm, aufquellen. Also könnt ihr euch dann vorstellen, wie sich dann so ein bis zwei Teelöffel bei euch im Magen dann <laughs> ausdehnen. Da habe ich jetzt so eine geleeartige Masse. Das waren auch nur eineinhalb Teelöffel. Seht ihr mal, wie viel das ist. Genau. So viel zu den Chiasamen. Dann kommt hinzu eine Banane. Banane sehr ballaststoffreich, sehr viel Magnesium, ein super ähm, Powerfood auch, meiner Meinung nach. Also die Banane hat ja auch manchmal den schlechten Ruf, zu viel Zucker zu haben, aber ich denke mir, irgendwoher müssen wir ja unsere Energie nehmen und warum dann nicht aus so einem gesunden Obst wie die Banane. Die schneide ich da einfach schön rein. Ihr könnt natürlich auch äh, Früchte der Saison nehmen, Äpfel, Erdbeeren. <laughs> Das ist der Rocky. Der gräbt sich gerade in meine Couch. Ähm, Rocky aus. Auf jeden Fall die Banane, ein äh, super Powerfood, aber ich nehme auch Erdbeeren, wenn sie günstig sind, gerade im Supermarkt. Geht alles. Da könnt ihr euch austoben, wie es euch halt am besten schmeckt. Ich mag eben die Banane am liebsten. So, dann kommt hinzu die Haferkleie. Habe ich euch ja auch gerade vorgestellt. Da auch nur ganz wenig. Ähm, Jetzt habe ich natürlich keinen sauberen Löffel mehr, weil ich mache das immer nach Augenmaß, aber ich zeige euch das jetzt einfach mal. Das ist jetzt ein Esslöffel und ich nehme jetzt noch nicht einmal die Hälfte und streue das da so drüber. Das reicht vollkommen. Und vom Amaran könnt ihr ruhig einen Esslöffel nehmen, beziehungsweise zwei Teelöffel drüber. Das reicht auch. Obwohl ich sagen muss, ähm, also mein Freund, der ist ja schon ein bisschen mehr, der trainiert aber auch ein bisschen ähm, effektiver und, und, und kräftiger als ich, der kriegt dann von allem ein bisschen mehr. Außer jetzt von der Haferkleie, das bleibt dann gleich, da bin ich zu vorsichtig. Aber sonst alles andere kriegt er immer so ein, ein Müh, kriegt er dann mehr. Gut, dann äh, kein Powerfood, aber ich mag es einfach, ist äh, Knuspermüsli. Wir hatten jetzt auch eine Zeit lang von Köln, war das glaube ich, ähm, so ein, so ein Knuspermüsli, weniger süß, aber das war einfach viel zu teuer und jetzt bin ich auf äh, eine günstigere Marke umgesprungen, Rewe oder jeder Discounter bietet sich ja sein eigenes Müsli an. Ich mag es einfach, weil da muss irgendwas Knuspriges noch drin sein, aber da kommen maximal 30 Gramm rein, weil das ist natürlich nicht gesund und auch nicht bio oder sonst irgendwas, aber es schmeckt. Genau, so ein bisschen sieht das im Moment aus. So, jetzt kommt Nüsse. Gesättigte Fettsäuren ohne Ende. Dann nehme ich nur eine Handvoll. Und zwar habe ich hier Walnüsse und Mandeln ungeschält. Ihr könnt die auch geschält kaufen. Äh, ich habe die aus dem Biomarkt. Die sind natürlich teuer, aber die Nüsse, die ihr in der Backabteilung zum Beispiel kauft. Da gibt es ja auch die Mandeln zum Backen und Walnüsse. Die sind halt gespritzt. Die sind günstig, aber gespritzt. Ich meine, ich nehme die auch manchmal her, muss ich zugeben, weil es einfach eine, eine, eine Geldsache ist. Also die Nüsse <laughs> haben wir jetzt von äh, Manus Mutter spendiert bekommen aus dem Biomarkt. Wir können es uns auch nicht immer leisten. Aber klar, Tatsache ist, dass das natürlich die gesündere Variante ist. So, einfach nur so ein paar, weil man soll es auch nicht übertreiben. Das sind auf jeden Fall gesättigte Fettsäuren. Bisschen Nüsse hilft immer. Ich nee, esse sogar manchmal eine Handvoll Mandeln. Das hilft gegen Sodbrennen. Es reguliert die Magensäure. Äh, ich finde es super. Ich habe auch eine Zeit lang immer so eine Handvoll <laughs> Mandeln in der Jackentasche gehabt, weil das schnelle Energielieferanten sind. Und wenn man irgendwie so einen Heißhunger bekommt oder schon so der Magen sich anfängt selbst zu verdauen, dann helfen so ein paar Nüsse einfach wirklich wunderbar. So, jetzt der Joghurt. Ihr könnt alles nehmen. Sojamilch, Sojajoghurt, äh, normale Milch, was auch immer. Aber ich habe eine vegane Variante geschaffen. Und zwar mache ich meinen Joghurt selbst, weil das um einiges günstiger ist. Da bekommt ihr jetzt dann auch, wenn ich das Video dazu gemacht habe, einen Link an dieser Stelle wo ihr dann seht, wie ich den Joghurt selber mache. Und zwar habe ich jetzt hier einen ähm, Kokosjoghurt selber gemacht. Genau. Und den mache ich da jetzt drüber. Zack, zack, zack. Also ich mag es, wenn es ein bisschen trockener ist, das Müsli. Es muss jetzt nicht so benetzt sein. Muss dann natürlich, um die ganzen Haferkleie und Chiasamen dann <laughs> später verdauen zu können, umso mehr Wasser trinken. Aber im Joghurt Müsli mag ich es halt lieber ein bisschen weniger. Und dann noch hier ganz super antioxidantisch, antibakteriell, reinigt den Magen, äh, hilft bei der Verdauung, ist wirklich ein super Geheimtrick. Hier Kokosöl, eigentlich das absolute Powerfood schlechthin, kann man immer verwenden. Ich nehme es auch für Kosmetik her und so weiter. Also dazu werde ich auch nochmal ein extra Video machen, weil damit kann man locker eine halbe Stunde <laughs> füllen. Genau, da nehme ich auch nur im, im weichen Zustand. Dann geht es besser auf. So, das wäre jetzt, glaube ich, ein ganzer Teelöffel. Das kommt auch noch rein. Und das verstreiche ich so ein bisschen in meinem Müsli. Voila. noch ganz gerne mache. Ist jetzt überhaupt nicht essentiell oder wichtig oder besonders gesund, aber ich mache es trotzdem gerne, ist hier ein Vanille-Extrakt-Backaroma. Die Marke <laughs> bekommt ihr wahrscheinlich jetzt hier im, im, Einzelhandel nicht. Das ist eine argentinische Marke von meiner Mama. Ähm, aber im Internet könnt ihr es bestellen, aber es gibt es auch als deutsches Produkt äh, in der Backabteilung, glaube ich. Ähm, und das ist so ein Vanilleextrakt. Ich mag es einfach, wenn es ein bisschen süßlicher schmeckt nach Vanille. Ich weiß nicht, ich bin ein absoluter Vanille-Fan. Ähm, und mit dem Kokos passt das sehr gut zusammen. Einfach so ein paar Tröpfchen für den Geschmack. Genau, und das ist mein Powerfood. Das werde ich jetzt essen. Danach kann ich mich wahrscheinlich erstmal 20 Minuten nicht <laughs> bewegen. Nein, Spaß, aber es ist äh, sehr, sehr effektiv. Also ihr werdet es merken. Wichtig ist, immer viel Wasser trinken. Gell? Okay? So, dann lasse ich es mir jetzt schmecken und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr mich abonnieren und äh, schreibt mir eure Kommentare, falls ihr noch Fragen habt.